professor. Seja bem-vindo ao outro modo. Esse modo aqui. Então, eu vou jogar aqui. Estou jogando tudo hoje. Hoje é dia de jogar todo Vamos desse buraco aqui. Mission success! Eu gosto desse buraco. Cadê o buraco? Cadê o buraco? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, mano. Veja mais. Cadê os humanos? Então, onde tá os humanos? Mission success! Ten, nine, eight, seven. six, five, four, three, two, one. falta. Um mano aqui. Ai, ai! Filha da puta, eu dei o cu. Mission success!